cette année 2018, c'est l'année européenne du patrimoine et qu'en Espagne, elle commence à Valencia, en Espagne, oh, au faire ce qu'il y a. Ah, l'archive de la de d'Aragon est un ancien documentaire qu'il faut élu en Espagne comme trésor du patrimoine européen puisqu'il est trop important pour connaître l'histoire de la culture méditerranéenne et de l'Europe. C'est très intéressant. Oui. Et nous avons aussi le chemin de Saint-Jacques. C'est un pèlerinage catholique qui font beaucoup de personnes de toute l'Europe et des reste du monde pour visiter la tombe de l'apôtre Saint-Jacques. Nous allons faire ce thème ensemble. Très bien. D'accord. Eh bien, les thème de Saint-Jacques passent par le site archéologique d'Atapuerca, qui est l'un des plus importants du monde pour comprendre l'évolution humaine. C'est une découverte magnifique. Oui Oui. Et en plus des sites archéologiques, il y a des espèces naturelles comme les médulas de Léon, qui sont patrimoine de l'humanité et qui étaient des mines d'Oratiel ouvert l'Empire romain. C'est cool C'est cool Et il y a aussi des villes patrimoine, comme la ville de Cuenca, qui possède un centre-ville historique très important et un beau paysage naturel qui encontre la ville. Viva Cuenca! Viva! d'autres como Granada, excepto Le Palais de la Alhambra y Le Generalife, que son los symboles de Lisboa, de nuestro país, o de conquista y de se semerantes. ¡Qué horrible! Et en Andalucía no sabemos si le flamenco, o la danza el champ se semelon. Il a reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Quel talent Et il y a aussi le régime méditerranéen basé sur les consommations de fruits, de légumes, de céréales et de la huile d'olive. Hum, c'est bon. Hum.